What is happiness for you? Тому і знати бити загально національний круглий стіл і обговорити проблем студентів, ні пенсіонерів. Зі сцени лунали українські пісні, Марії Булаки та Олександра Лужничку, також людей інформували про останні події. Активісти грілися біля їжок, кажуть, одяг Костянтина від цього навіть розвинка. Адже повертаючись додому, вони привезуть із собою запах Майдану. Волонтери доброзичливо розносили їжу та гарячі напої, кажуть, грітися допомагає настрій та бойовий дух на Майдані. На запитання, що вони думають про рішення. Let's see. також вони будуть знову там ставити. Офіційне пояснення такі зачисті європейців розігнали, бо вони заважали проїзду людей на вулицю. Хоча протягом дня рівень заторів все одно е, був близько е, допустимої норми.